Nanalo na si... Talo po talaga si Ronald. Ganap na sa... Oo, oo, oo, oo, oo! Pitna! Swear! Pitball! Ay, suntukan. Sa langit may injay. Sa lupa may tartag. Nakita ko ang ngipin mo, puno. Pinoy, ano? Dali, posta sa YouTube. Bilis! Ano? Si, sisikat pa yan, sipit mo lang yung yayaman. Ten, ten, ten, ten. Ipahiya pa si ano, Roro. Ano kaya pa si Ron? Matalo. Mahirap. Wala na, isa. Mahirap man, o may kaya. Wala, <laughs> pinaka-budget na mong ginawa doon. <laughs> Natalo na. Oh, wala na, natambahan na po si Roro. Ulitin mo, buong video. Ano? Ball! <laughs> Ay na, may bab babanat ulit. Ay. Ayun na, ah, nagdadasal. Salamat may kidla sa'yo, bakit sa'yo kumikinda? <laughs> ano? Oh! Ano? Oh, Oh! Oh! wala na pa rin sabi, Ron! Ron! Ron! Ron! Ron! Oh, wala nang nasabi, oh. Kawawa naman. Talo. ano ako? Sabi mo na sa akin! Ayun, Sabi mo na. Ayun na ako dulo. Oh. oh. Ayun na, ayun na. Sa langit may kidlat. Ayun na. Ang libro binubuklat. Nakita ko. Ay, ano, <laughs> ano? nga to? sa akin kumikidlat. Ano? Hindi na. Eh? Oh, mali po siya. Uy, wala nga dyan, Ross. Nakasinaw. Eh. Ah, ah, wala nga nasabi si Roros. Ah, puta na, ano, nakahood na eh. Nakahood na eh. Wala eh. kalusan ko kumain. Sinapa? Sinapa? Sinapakan. Ba't ganon? Sinapak? What the fuck? Oh! Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Pitbull, sinapak ka, Pitbull. Sinapak, Pitbull. Tingin mo na dito isa. Oh! oh. <laughs> Awat. Awat. Sinapak lang ano. Ang dami. Ang dami bagang flip pa pa. <laughs> Sinapak lang. Kaya siya nagkaganyan. Siya yung naiiyak. Oo. Oh, oh. Pitbull. Kaya ko yan. Flip na po ganun maganda. Matatalo niya. <laughs> Sinapak. Sinapak. Oh! Ano oh. oh! Ang dami puntos nun. <laughs> Lonely. Ah, Aba, banat na si Pitbull. Ya? Isa ba, Pitbull? Oh, winner. The champion. Winner. The champion. Oh. Naka-live sa YouTube. Nakalay po sa YouTube. oh! Hi, hello. Thank you. Thank you. <laughs>